Либо здесь создавать опять же фиктивные перемены, так же как со странами, либо тоже дихотомизировать но отдельно, yes отдельно. Ну, пожалуй, мне больше нравится более простой вариант, поэтому я его реализую сейчас. Я сделал перекодировку и дальше опять же в variable view в столбике values пометил, что единичка теперь это yes, нолик это 0. Следующая переменная и так э, дихотомическая, она может оставаться в модели без изменений. Следующая переменная, опять-таки дикотомическая, может оставаться в модели. Из довольно неприятной кодировки э, со средней категорией neither agree, но disagree. И непонятно, вообще-то это похоже на затрудняюсь ответить, не, согла... не согласен и не не согласен. А поэтому я бы отправил 3 в миссинг. Единица и двойка – это игры, пятерка и четверка – это дизагри. Причем таких переменных здесь целая группа, поэтому здесь удобно использовать синтакс. Я подготовлю синтакс с кнопками для начала – я задал правилам. А. Вправил его в синтакс И сюда я впишу еще название неймы тех переменных, которые входят в эту группу. Вот эти две. И вот эти три. Ничего страшного, что они идут через абзац. Правило сработает для них всех. Я запускаю. Сработало. И variable view снова меняю. Ну, например, здесь поменяю, а потом скопирую. В игре это теперь единичка. Дизагрета теперь нолик. Этого теперь просто нету. И это пойдет в миссинг. Поэтому я сделаю range с 7 по 9 и дискретное значение 3. Копирую для этих, для этих, копирую для этих и для этих.